Et hey, yo salut tout le monde, c'est le on de retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur le serveur Zeltronia euh, donc, euh, qui comporte un beau petit hub <laughs> et qui comporte aussi euh, du, PV, du PVP Faction, du Skyblock et du FFRH. Donc je vais juste vous montrer le FFRH parce que le PVP Faction c'est comme tous les autres. Il y a le kit Zeltronia qui te donne un... Ah, qui te donne un kit avant alors avant juste pour te stuff et ça. Du FFA Rush, euh, il y a 4 kits, un kit Zeltrania, VIP, VIP+, plus, VIP++. Plus, plus. Les kits sont différents. Donc pour avoir des kits VIP, pour avoir le grade VIP, il faut pas payer euh, obligatoirement. Il faut par exemple farmer de continuité slash monnaie. Et eh ben non. Voilà, moi j'ai pas réussi à faire, donc euh, <laughs> parce que j'ai oublié d'appuyer sur pour mettre dans le chat. Et euh, donc voilà, avec ce, ce, ça, pas, et eh bah ben, tu peux euh, avoir euh, ben, le VIP ça, tu peux farmer. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc venez en masse sur Zeltronia. Allez, ciao,